presented by Open Music. दीवाना के लाश आज आज जोड़ सोमान में जोती के हुसैन नूर डाली जदि के हुसैनूर डाली गोरी तहरा मांग में दीवाना के लाश आजू जोड़ी de चक्कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू न सनम जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जा digital recording studio Moniyari WhatsApp presented by अपन music music by Ayan Babu कोई बाटे न सहारा काकोर जिंदगी जी के दिल ये बेचारा भइलू दगबा हो भइलू दगबा तोहके कैसे तेज दी हमर दिल न हम मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी दिल में बसनी हो तोके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार दिल में बसनी हो तोहके अपनैनी हो तोहरे चलते घर से कितना बार पिटनी हो कितना बार पिटनी हो मरतानी हम जाके कैसे लगेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सुनू से गोरी बड़ी भइल दानी गोरी बोरी भइल हम तो भोला भाला बानी प्यार के न बुझली कहानी राइटर सोनू से गोरी बड़ी भइला तानी देव सुनील के कैसे तेज दी हमारे दिल लो मैसेज की व्हाट्सएप कैसे तेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी हमर दिल न मैसेज की व्हाट्सएप पर भेज दी अपन music digital recording studio Moniyari वाजा लटूरे के नया तरीका छोड़ी सा कहाँ से सीख ले दिला तूरे के नया तरीका छोड़ी सा कहाँ से ले बा देखा ले हथवा में हाथ धक घूमत सब लोग देखा ले दिल तुरे के नया तरीका छोड़ी से कहाँ से सीख ले दिल तूरे के नया तरीका छोड़ी से से सीख ले बा छता रवि रंजन से जुदाई न सहार कोई के भरोसा हम बानी पछता रवि रंजन से जुदाई न सहार के प्यारे खाली ऊ है चिखले सीखले दिल तूरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीखले दिल तूरे के नया तरीका चौरी सकाहा से सीखले अपन music digital recording studio Moniyari वाजा presented by अपन म्यूजिक जब से तू दिलवा तोड़ ले रे निया तू गैर से जोड़ ले रे जब से तू दिलवा तोड़ ले रे निया तू गैर से जोड़ ले रे मन को हरे मार তোকে চার লাহাত রে মন কহরে মারি তোকে চার লাহাত রে মন কহরে মারি তোকে চার লাহাত রে মন কহরে মারি তোকে চার লাহাত রে जब से तू दिल बा तोड़ ले रे नैया तू गैर से जोड़ ले रे मन कह रे मारी तोके चार लाख रे मन कोहरे मारी तुके चार लाख रे मन कोहरे मारी तुके चार लाख रे मन कोहरे मारी तुके चार लाख रे मन कोहरे मारी तुके चार लाख चार लाख हसलो तो जिंदगी तू कइले तावारे हसलो तो जिंदगी तू कइले तावारे हम पागल रहनी जे तो से लागल चाहरे तो से लागल चाहरे तो से लागल चाहरे दिल बायब अब तरफ तो के रुआता लोर बेते चेहरा ता मन कहरे मारी तोके चार लात रे मन कहरे मारी तोके चार लात रे मन कहरे मारी तोके चार लात रे मन कहरे मारी तोके चार लात रे मन कहरे मारी तुहके चार लात रे देव सुनील के देखे काहे गईने तू जखम रे देव सुनील के देखे काहे गईने तू जखम रे तू ऐसन हर जाई जन लेना रही हम रे बिरंग के दर्द बढ़े जित रंग दइए बात कहे मन करे मारी तो के चार लाख रे मन करे मारी तो के चार लाख रे मन करे मारी तो के चार लाख रे मन करे मारी तो के चार लाख अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनिया अपन म्यूजिक शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के मोर जाइब जातानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के मोर जाइब जातानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुन तहनी बुध के जान हमर है सोझा तहर मंगिया भराई से दीवाना से देह खोल हो जाई खोल हो जाई हमर है कैसे दीवाना से देह खो जाए दुनिया से हम हो मिटाई ले हम खुद के दुनिया से हम हो मिटाई ले हम खुद के मर जाए जाता नी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुनता नी बूध के शादी तहर होता जान सुनता नी बूध के मर जाए जाता नी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुनता नी वाणी बुध के राइटर सोन के गम में डुबाई देव सुनील के हो ले लू अपन नहाई लू राइटर सोनू के हो गम में डुबाई देव सुन मिल के हो लू अपन हाई बारू बे बफा गोरी धोअल नहीं दूध के बारू बे बफा गोरी धोअल नहीं दूध के मर जा जातानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुना तानी बूध के शादी तहर होता जान सुना तानी बूध के मर जा जातानी पोखरी में कूद के शादी तहर होता जान सुना तानी बूध के डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बिना तोरा ना रनिया रे music by Raviranjan DJ Kanchan Raj Hajipur Vaishali घर के जस लागे रे जहन खाना पोनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहन खाना पोनिया रे बिना तोरा सुन रोनिया रे naroni तोरा सुना रोनी दिहलु तू नास गम दिहले चितरांग के तू कहे शिवनिया रे गम दिहले चितरांग के तू कहे शिवनिया रे बिना तोरा सुना रनिया तोरा सुन रोनिया रे समसान लगे दुनिया रे अब जहर के जस लागे रे जहान खाना पनिया रे अब जहर के जस लागे जहान खाना पनिया रे दिन तोरा सुना रोनिया रे शमशान लगे दुनिया रे बिना तोरा सुना रोनिया रे रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी पर बाय अपन म्यूजिक बेकार कोइलू जान प्यार को के हमरा से हमर जियत जिंदगी बेकार तोहरा जयमाल सुन रोनिया मरी मजनुआ रफरी में फसरी डाल के सुन ये रोनिया मरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के भइनी शिकार कौन काल के सुनाए रहनिया मरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के सुनाए रोनिया मरी मजनुआ रसरी में फसरी डाल के में फसरी डाल के सुनाए रोनिया मोरी मचनुआ रसरी में फसरी डाल के प्यार को के हमरा से ना काट पइलू हमर जियत जिंदगी बेकार कइलू सुन ये रोनिया मोरी मोजनुआ रसरी में फसरी डाल के सुन ये रोनिया मोरी मोजनुआ रसरी में फसरी डाल के अपन music digital recording studio Moniyari वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक दिल भूमिका है जहान हमके तेज देलू दिल तुरला के पीस फोन पे भेज देलू दिल तुरला के पीस फोन पे भेज देलू कॉमिका रहे जहान हमके तेज देलू दिल तुरला के पीस फोन पे तो भेज देलू दिल तुरला के पीस फोन पे तो भेज देलू नाम हो पहले से कुछ हो जनानी नाम हो हमके काहे बोला मौत से जे देलू दिल तुरला के फीस फोन पे पा भेज देलू दिल तुरला के फीस फोन पे पा भेज देलू রাম সিং জানে রো বাহাবল তোহলো পহরি হো রবি রঞ্জন কে গরি মে জগি দাদি হলু দিলে তুরে লাগে পিস অন পেপ ভেজ দেলু দিলে তুরে লাগে পিস অন পেপ ভেজ দেলু कमी कदो है जहान हमके तेज देलू दिल तुरला के पीस फोन पे तो भेज देलू दिल तुरला के पीस फोन पे तो भेज देलू डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक बारूद recording studio, Moniari Wazza.